أيها المستمع والمشاهد الكريم نتعلم الحوار في موضوع الطعام أو في موضوع المطعم عندما نتكلم عن هذا الموضوع نحتاج إلى كلمات إلى بعض الكلمات التي تستخدم فيه وهي كلمة جوعان جوعان عندما تريد أن تأكل أنت تحتاج إلى الأكل جوعان وكلمة عطشان عطشان وهذه الكلمة تعني عندما تريد أن تشرب أنت بحاجة إلى الشراب إذا أنت عطشان وعندما تحتاج إلى الأكل أنت جوعان جوعان وعطشان بعد هاتين الكلمتين نتعلم الكلمة أكل أكل هذا ما تتناوله وتأكله من الطعام أو من الأطعمة وشراب أكل وشراب أكل وشراب أكل وشراب شراب الماء أو بيبسي كولا وغير ذلك أكل وشراب إذا بدأنا الكلام عن الأكل والشراب جيد أن نتعارف على بعض الكلمات مثلا شاي شاي وكلمة ماء ماء وبعدهما كلمة عصير عصير عصير مثلا عصير برتقال عصير برتقال برتقال برتقال عصير برتقال أو عصير تفاح وغير ذلك فاكهة فاكهة فواكه فواكه فاكهة فواكه فاكهة مفرد وفواكه جمع ومن المهم أن تعرف كلمة الطعام طعام وأطعمة أطعمة أطعمة وكلمة شراب وأشربة كذلك قائمة قائمة الأطعمة والأشربة قائمة قائمة الأطعمة والأشربة هناك كلمات أخرى مهمة في هذا الموضوع ولكننا نكتفي بهذه الكلمات والحمد لله